Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Ni daurigas eh, nian kun meditadon sur la vorto ed Zamenhof en Bologno cemaro. Mi laut legas el pagio 362. Temas pri la lasta alineo. Ni convenis hodiau, por montri alla mondo, per factoi ne refuteblai, tion cion la mondo gis nun ne volis credi. Ni montros alla mondo che reciproca comprenigiado inter personoi de malsamai nazioi estas tutte bona tingebla, che por citio tutte nestas necesse che unu popolo humiligu au englutu alian che la muroi inter la popolo e tut ne estas io necessega, cae eterna, che reciproca comprenigiado inter creitajoi de tiu sama spezzo, estas ne ia fantasia revo, sed apero tutte natura, quio pro trebbe daurindai ca hontindai circonstanzoi estis nur tre longe procrastita. Sed, quio pli au mal pli frue ne predevis veni, cae ciu fine nun venis, ciu nun el pasas ancora utre mal curage, sed, unu foion ecirinte, iam ne haltos, cae baldau tiel potenzege e cregos en la mondo. Che niai nepoi, ec ne volos credi, che sis iam alie, che la homo e la regioi la mondo longan tempon ne comprennis unu alian tre interessa el tiro, ciune? Char en citiu el tiro estas lingua iraitoi, nessas necesse che unu popolo humiligu au englutu alien, to estas iam la ideo che popolo, po popolo povas engluti alien popolon per uh, altrudo de linguo alla subpremato kai ancau che reciproca in intercomprenigio en moderna terminoi reciproca intercomprenigio signifas che la du homoi qui intercomprenas sin estas je la sama nivelo ne tiel au tiel do ne estas iu super au sub la alia pro la posedo de la lingua. Cai ancao estas tiu ideo che reciproca intercomprenigio estas tutte natura fero cae che nur circostanzo e la hazardo e de la historio bremsis tion. Cae che homoi, cae aparte la regioi de la mondo, la regioi de la mondo povas esti la stat estroi, probable, in modernae terminoi, ec comprenus tion. Do, la factoi estas nerefuteblai, nome che ecte la unua universala congresso en bologno cemaro neniu povas dubi che esperanto funcias vere tamen ciu citiu facto estas generale acceptata tra la mondo mi volas inviti vin cun mediti per tio, char mi asperte mult foie mi devas clarigi che esperanto ne estas sanscrito, esperanto ne estas morta lingvo o mortinta lingvo, cotopo. Do, ni ne uh, ehm, penso che citiui vortoi estas, ne diru, validae nur, nur en la pasintezo. Char ancorau, tiu ci espero de Zamenhof, nome, che la nepoi vidos chiesas ni, ne volos credi, dira Samenhof, che iam la homo ne povus, ne povis intercomprenigi unu con la lia, reciproce sam nivele egal raite, tio facte ancora uni devas batali pro tio, ancora uni devas convinci, ancora uni devas clarigi, mult foie do ni cun meditu sorci tiu facto che che foie facto in futeblai shainas ne sufici por convinki homoi char credoi povas bremsi la percepton de la facto mem kai tio validas por esperanto sed bedaurinde validas ankaŭ en multaj aliaj aferoj do mi dankas pro via atento mi salutas vin gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine